YouTube 的观众朋友，大家好，我是 KL 边 boys Malvin。说最近其实都很流行一些关于十五秒里面所拍摄到的恐怖影片之类的东西啦，也说网络新闻时常也会看到的啦。今天我们就会来看一看 <coughs> 这个呃十五秒的这个短片，从第三十名看到第一名，其实。 我本身是还没有看过的啊，就话不多说了，OK，以我们就从第三十名开始看起啦。第三十名，OK，OK，到处大喊，好像在 prank 传软件。 给他们在清除，好像跑地着了，什我的。呃，被切下了他的，完了。哦，还群体哦，群体狂哦。 该死的，家伙！哦，连手指也吃了进去。呃，我手里。 No, she didn't fall. She jumped. Oh，我觉得这个是回想起他的呃那种回忆之类的。Hey girls, yeah, for that love spell, you're supposed to use tulips, not roses. Roses will for sure make the thorn demon appear, and you may totally don't want that to happen. My bad. Okay, bye. 哦，这个我 get 不到。 外星人哦，飞碟，嗯，飞碟上当过来了，哦，这个有，有心爱的，我的。 这个可以帮他清理啊，血沃可，去清理到跑去切他脚。Oh my god！ <coughs> 哦，到处尿尿哦，小心哦。哦，逃啊逃啊，快逃啊！哇，用小棍来解决， <laughs> 厉害！ okay so 现在是 top twenty 咯明明有人，可是没有人。我的，是有被吓到，少少。这个十九名。 死装逼！来，我这个像是打劫了，来狂啊！德法，那个就是他妈妈妈，他被妈妈打劫，被妈妈绑架。emoji。 然后他的表情是跟你母亲一样的，马丁就死掉了。嗯，水底，水底有东西哦。奇怪，我个。 生孩子吗？的。Children。的。他自己要吃。他的。哦，黑色的眼珠。这个不打广告。 我的，下次被去后面。这个是我中学也是有，吃我们的。 It's lonely here without you. Please don't leave us. Just don't leave us All right, again. everyone. Please listen. I would like to introduce you to... What the f***? Please, anyone change. Change. Please change me back. <laughs> I need a change. Please change me back. 他的意思是把它变回原形，不是那个散钱。他要的不是散钱，他要的是他要的是那个人把它变回原形，太恐怖了。那个我也是 get 不到。 waiting for you. What kind of spider Taco is that? Bull. Do you know what happens when you get bit by a wolf spider, during a full moon? The friendly neighborhood. Okay. Eat not wolf friendly. Eat the friendly. We're at All the kids have one. So I The all of them. The fuck? 呃，煎香肠，我觉得没有这样简单。呃，手指啊，这，这是猪吃回人类吗？ I thought we were getting a wager board. Just if I'd save Right hand red. Here will be Oh, uh, <laughs> uh, where are your candy bags?

其实还觉得蛮，这些影片其实蛮有创意的了，嗯，与其说是被吓到，我是偏于呃欣赏他们的那种创意的拍摄方法。以、呃，我就讲了我的看法了，你们有什么看法呢？你 <laughs> 说如果有什么看法的话，comment below，在下面留言给我，让我知道你们的看法了。 我的影片今天就到这边了，peace。喜欢这个影片的朋友，别忘了点击、点赞和分享哦。我们下个影片再见。